қалып тұрсың ба иә. бүйтіп қалдық жақсы бұйырса аз қалды ей нұрбек жаңа танышқанымыз есіңде ой есімде <laughs> екеуміз жолда кетіп жатыпсың атам машинасы мойнын ұрып кетті келе ғой бампер былчиып моторна майлар атып түтін шығып пожар болып сен атаман қатшып байкеп жетіп мойнын өліп ұрды эле эстетпечи эстетпечи <laughs> ең оор күндерімнің бірі ошондо сага атам айткан билесиңби машинамды оңдоп бер же кызымды ал деп эле билесиң ошо ооба ушунда машинасын оңдотуп бергенге эле макул болсом болмок Не эмне болду эмдигиче давно кутулмакмын да оңдотупчу сени тандап алып карачы мына кетті. <laughs> Маша, бар. Су алып келгилечи башчу